miña amiga. Bo día, miña amiga. Dis que hoxe ten que ser o teu día. Ese no que o mundo debe decatarse de que existes, de que segues marxinada e agredida física, psíquica e socialmente ese no que os colaboradores necesarios para que a túa situación se perpetúe organizarán e participarán en actos para compadecerense de ti, escenificando un ano máis a farsa da oratoria prevadicadora, do discurso agresor e malvado, da estudada postura, da insultante proclama feita no nome dun patriarcado choqueiro que a facerse presente Unha vez se enterre a sardiña. Miña amiga, este ano o teu día chegou co entroido pequeno. Sarcasmo de data que pretende que sexa normal disfrazar a túa vida. Non te anoxes. O deus Momo é un deus de mentira e aqueles que exercen de deuses reais e oprimen e marxinan Algún día momificarémolos no mundo que xere a nosa porfía. Arrentes de ti, a teu lado, faime sempre un lugar, miña amiga.